саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағына қош келдіңдер бүгінгі қарастыратынымыз оныншы сынып физикасы импульс моменті импульс моментінің сақталу заңы ә, және де айнымалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеулері деген тақырыпты қарастыратын боламыз бұл тақырыпты біз тоғызыншы сыныпта өткенбіз импульс жайлы сақталу заңында өткенбіз бірақ енді оныншы сыныпта біз айнымалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі дегенді қарастыратын боламыз бұл бізде жаңа ә, тақырып десек те болады иә бұл жерде біз тереңірек кіреміз сол себепті бұл видеоны толық асықпай көрейік себебі себебі формула қалай шыққандығын көрсететін боламыз жақсы олай болса бастаймыз негізгі күтілетін нәтижелеріміз иә одан кейін барып жалпы өткен сабаққа бір кішігірім шолу жасаймыз иә инерция моментіне штейлер теоремасы деп жатқанымыз не деген сұрақтарға жауап береміз ары қарай енді материал нүктенің айнымалы қозғалыс үшін ньютонның екінші заңы инерция моменті мен импульс моментінің байланысы деген ә, негізгіге тоқталамыз бірінші қарайық бізде естеріңіз болса ньютонның заңын импульс түрінде жазайық дейді мынау формула естерінде иә яғни күш импульс формуласы қандай еді п тең f көбейту т еді осы жерден f табатын болсақ формула былай түрленіп шығады деген сөз ары қарай ә, импульс дене импульс неге тең дене импульсымыздың формуласы яғни масса мен жылдамдықтың көбейтінісіне тең то есть иә э, мынаған тең яғни орнына қойдық міне өзгерісіне ары қарай кеттік ал енді біз ә, осы теңдеудің екі жағына да не істейміз r деген шеңбердің радиусын көбейтеміз себебі айнымалы қозғалыс болғандықтан шеңбердің несі болады радиусы болады ғой сол себепті екі жағына да көбейтеміз көбейткеннен кейін ә, біз f көбейту r яғни күш моменті деген бар еді бізде күш моментінің формуласы m тең f көбейту ғой дұрыс па fd деп жатқанымыз fr деп қарасақ болады яғни бұл неге тең күш моментіне тең болады м деп алсақ болады ал енді ары қарай формуламыз былай жаздық қой осы жерде міне қараңдар масса жылдамдық радиустың көбейтіндісі бізге импульс моменті l деген әріп беріледі екен бұл импульс моменті деген осындай l әріпімен белгілейміз яғни l деп отқанымыз не екен масса жылдамдық және кедер э, радиустардың көбейтіндісіне тең яғни мынау неге тең екен импульс моментіне тең болады екен түсіндіре алдық қой ал енді жалғастырамыз осы жерде жазып қойдық міне дене импульс дегеніміз не деген сұраққа анық иә дәптерге түсіріп аламыз осыны жалғастырамыз осы формуланы енді қарайық ә, мына жерде қарайтын болсақ мына формуламыз қалай жазсақ болады мына формуланы м тең л бөлінген дельта т деп жазсақ бола ма болады себебі мына үшеуінің көбейтіндісі неге тең лға тең ғой орнына қойдық қараңдар мына формуланы жаздық міне енді осы жерде біз жалпы ә, білеміз жалпы нені білеміз сызық жылдамдықтың формасын білеміз яғни мына форма қалай шықты сызық жылдамдықтың формасы 2 пр бөлінген период екі пр бөлінген период деп жатқанымыз омегаға тең значит ә, сызық жылдамдығының формасы омега көбейту r деген сөз нәтижесінде жылдамдықтың орнына не жазамыз біз осыны жазамыз міне жаздық сол кезде массамыз тұрады мынаның орнына 2 r радиус болғандықтан радиус не істейді квадратталады квадратталды дұрыс па ал енді осы жерде біз неге тоқталайық ә, l деп отқанымыз неге тең деген сұрақ туындайды л деп отқанымыз неге тең ә, міне негізгі инерция моментін көбейтеміз ә, э, бұрыштық жылдамдыққа нәтижесін осылай формуласымен біз инерция моментін осылай пропорционал түрде алсақ та болады немесе л мынаған тең болғандықтан мынау былай теңестіріп алсақ та болады деген сөз түсіндіре алдық қой ары қарай кеттік енді айналатын абсолютті қатты дене үшін динамиканың негізгі теңдеуін шығарамыз жаңа айттық моментіміз иә бізде ньютонның екінші заңын түрлендіріп жазған кезде ә, не көбейтіндісі уақыттың өзгерісіне қатынасын аламыз иә инерция моментін көбейтеміз бір бөлеміз уақытқа осы формуланы түрлендіреміз түрлендірген кезде қарайық бізде естеріңде болса мына екеуінің көбейтіндісі неге тең еді ә, мынандай үдеу деп айтқанбыз айнымалы қозғалыстың үдеуі дегенбіз естеріңде болса яғни біз айтқанбыз үдеуді қандай әріппен осындай эпсилон әріпімен түрлендіріп аламыз айнымалы қозғалысты деп өткен сабақтарда қарастырған болатынбыз нәтижесінде орнына біз былай жазсақ болады деген сөз бұл ә, осы айнымалы абсолютті қатты дененің динамикасының негізгі динамиканың негізгі теңдеу ретінде қарастыруға болады деген сөз түсіндіре алдық қой бұл ньютон екінші заңы бойынша түсіндіріп отырмыз ары қарай кеттік енді бізде импульс моментінің сақталу заңы және оның кеңістік қасиеттерімен байланысы дейді жаңа айттық бізде ә, формуланы жаздық импульс моментінде иә бұл нөлге теңестіріп алдық ол деген сөз ә, бізде айттық импульс моментің өзгеріс нөлге тең болған жағдайда қалай болады яғни константа болады деп қарастырады иә. ол деген сөз э, инерция момент көбейту жылдамдық тең болады инерция моментті екі көбейту жылдамдық екі деп алсақ болады немесе мынауымыз жылдамдыққа теңестіріп аламыз немесе жылдамдық немесе жылдамдық айнымалы қозғалыс жылдамдық десек те болады қате болмайды иә ә, нәтижесінде бізде осы жерде айтып кетейік ә, формуламыз келіп шықты яғни ә, инерция моменті бір иә жылдамдықтың жылдамдық немесе айнымалы қозғалыс жылдамдығы деп алсақ болады бір тең болады инерция момент 2 айналбауыз 2 яғни бұл деген сөз не негізгі формамыз келіп шықты деген сөз инерция моменттің негізгі формасы осылай түрленеді деген сөз қазір біз тоқталамыз бұған неге бұлай болып кетті бұл қандай әріптер болды деген сұрақтарға қазір ә, арнайы ашып көрсетеміз бұл негізгі ә, теориямыз бізде ал енді осы жерде ә, бізде гироскоп деген нәрсеміз бар гироскоп деп отқанымыз не осы аспан әлеміндегі жалпы планеталардың қозғалысын зерттейді деген сөз ол осындай бір ә, негізгі неден тұрады құрылымнан тұрады деген сөз гироскопымыз жазып қойсақ болады ал енді э, гироскоп негізі әрқашан қозғалыста болады мысалы мынау э, андай фигурный катание дейміз ғой қозғалған кезде жүгіріп барып секіріп айналады секіріп айналған кезде қарайтын болсақ ол қолын аяғын бір неге ұстайды да өйткені көбірек айналу үшін осыған мысал болады ә, э, енді мына жерге қарайтын болсақ міне қараңдар енді ілгермелі қозғалыс пен айнымалы қозғалысты салыстырамыз сызықтық жылдамдықтың формуласын ә, белгіленуі мынандай әріппен берілсе жылдамдықпен иә мынандай жылдамдықпен бұны біз бұрыш жылдамдық жаңа айтқан омега әрпімен белгілейміз сызықты үдеу үдеудің форма ә, белгіленуі а болса мына жақта эпсилон әрпімен белгілейміз бұрыштық үдеу болып қарастырылады күш f болса мына жақта күш моменті м әрпімен белгіленеді деген сөз импульсты пв деп алсақ мына жақта не деп аламыз л тең j ә, э, бұрыш созамыз деп аламыз механикалық жұмыс а тең fs болса жұмыс мына жақта не болады екен э, а тең м не болды фи яғни м деп отқанымыз көш фи деп жатқанымыз бұл орын ауыстыру айнымалы қозғалыс кезінде масса м болса мына жақта массамыз момент инерциясы g болып келеді деген сөз түсіндіре алдық қой иә өзгерістер болса өзгереді деген сөз ешқандай бір не жоқ негізгі формула тек қана әріптер ғана өзгеріп жатыр түсінсек болады ньютонның екінші заңы мынандай f тең ma деп жазсақ бұны біз m тең g эпсилон деп жазамыз ал кинетикалық энергиямыз mv квадрат бөлінген екі иә ілгерімен қозғалыс айнымалы қозғалысты кинетикалық энергия тең g омега квадрат бөлінген екі деп жазамыз яғни ілгермелі қозғалыс пен айнымалы қозғалыстың айырмашылығын осылай көрсете аламыз сіздерге иә ал енді осыған байланысты есеп шығарып көреміз есептің шығару үлгісін міндетті түрде біз көрсетеміз берілген жазып аламыз осының шарттарын жазамыз масса берілген r берілген бастапқы массамыз берілген яғни мына бір қозғалысты зерттейміз деген сөз ә, формуланың барлығын ашып көрсетеміз жаңа формулаларымыз ә, рет ретімен қараймыз дәптерге түсіреміз нәтижесінде үдеуді тапқан, тапқан кезде мынандай негіз келіп шығады деген сөз бұның барлығын ашып көрсеттік формуласын жазып түсіріп аламыз ә, одан кейін барып сендерге кішігірім эксперимент тапсырма осы бір айнымалы қозғалысқа байланысты иә айналып жасап көрсеңдер болды. мынау қозғалып тұратын не бар бізде яғни не жасаған кезде денсаулық дискісі деп аталады яғни қозғалыс дискісі иә осылай қозғалған кезде осы бір айнымалы қозғалысты яғни импульс моментін ә, сақталу заңын қарастыруға болады деген сөз ал енді ә, пысықтау тайм дейміз яғни пысықтау бұл осы сабақты қаншалықты түсінгеніміз түсінбегенімізді көреміз есептерін шығарамыз иә одан кейін барып түсінбесек сұраймыз ары қарай бізде екінші тарау бітті екінші тарау біткеннен кейін міндетті түрде қорытынды жасаймыз ньютонның бірінші заңы екінші үшінші заңның формулаларын ашып көрсеттік мынау бізде ілгермелі қозғалыс кезінде мынау жаңа айтқан бүгінгі тақырыбымыз айнымалы қозғалыс үшін ньютонның екінші заңын ашып көрсеттік иә бүкіл әлем тартылыс заңы формуласын ашып көрсеттік ә, одан кейін барып осы тарауда негізгі теориялық материалдарды қарастырып кетейік дедік оның барлығын дәптерге түртіп аламыз себеп бірінші классқа келген кезде сендерге ұбт да жеңілдеу болу үшін осы материалдар көмектеседі деген сөз және де осы тарау барысында ә, глоссарий дейміз яғни кездескен терминдік сөздер динамика дегеніміз не импульс момент деп отқанымыз не инерция момент деп отқанымыз күш момент деп отқанымыз не яғни негізгі э, теориялық материалдар және осы бір ә, слайдтан осы бір видеодан толыққанды көре аласыздар жақсы оқушылар бүгінгі сабағымыз аяқталды әрине сендерге осы сабақ ұнаса міндетті түрде комментарий лайк басуды ұмытпаңдар және біздің каналға тіркеліп қойыңдар достар өйткені бірінші видеоны сен көре аласың жақсы сау болыңдар